Intento no mirar-ho, però el navegador de tant en quant sí. Més que res, per si vols posar una cançó o vols canviar d'emissora, és inevitable, però intento no fer-ho, perquè és perillós. Bueno, el navegador no en tinc, però el mòbil no, no el miro. Quan, quan condueixo ho tinc molt clar de que no s'ha de mirar el mòbil, perquè és una cosa que tinc molt conscienciat, això. Vull dir, no, no ho faig. A veure, el mòbil reconec que sí, que, que l'utilitzo perquè em truca no qualsevol cosa i no el tinc en el cotxe i l'agafo i el WhatsApp el contesto i el navegador com que el tinc en el mòbil també. Reconec, sí que sí. No ho he de fer, però ho faig. A vegades, si estàs esperant algú de la feina o alguna cosa o alguna trucada urgent, si, si tens el moment de parar amb un semàfor, doncs a vegades sí que agafem i mirem.